тарафа камтар ҳаст тарафа мисол сифаташ туркиян мисол ёш то мисол 1300 сума аст 1300 сума 1500 аст 800 аст се ба 4 буда 3 ка 4 иш чанд сума мисол 1200 сума меша бо сифати арзон тараш 200 сума не се ба се ини мисол 1200 меша раус 1200 сума на 1200 сума ёш мадрена ва бу хабарагиё шамелак дорош бу мадрена ва соз буда бо се ба чор ҳазору ҳаштсад сомонӣ метраждио чанд сумон яксаду ҳаштод сумон метраждио и маҳсулоти куҷоа ё туркиш кадом ай ӯзбекистонаш кадом ай қайроқумаш кадом шаҳ туркиян мисол нуфаки арзоноша мисол 1800 сом мисол бо ин тарафро дора мисол ин ин хайрохона мисол хайрохона о мисол инш хай фирмош хар хар фирма мақсад ин холини калон чанд ба чанд ай 3 ба 6 дорим 1000 3 ба 6 дорим 1000 сомони качествош назуда марҳамат акай муҳаммад як қолини шуруша як нақша бо ҷербак там қавазбин набоша як шуруша ушка ку бине чи хела ҳама тамошо мекунем ин чанд сомонае 1500 1500 сомон бо савдо мешавад? Ҳо, чӣ гуна мешавад? 1500 сомонӣ. Чанд ба чанд? Се ба чор. Се ба чор. Марҳамат. Холини ба дараҷаи олӣ. اینا ادرلو ادرلو پاکیروالو چند سومان؟ پاکیروالو ایدی ستسومان تو پانست سومان هستن پانست سومان ها؟ این ادرلو چی؟ ادرلو مقصد ای امی دو ستسومان سرمشه تو پانست سومان ایشم ایدی ستسومان تو پانست سومان ها را کیس آمدن تا به شیستم گوچا تکسری چی؟ تکسری پنجه سما داره چل سما داره خیلی پخک داره هم پشمکی مرحمت اینا کسی در عدیال در کار باشه تماشا کنید محمد جان در خدمت شما یا پو اندازوی туёна ай 50 сантиметр то 2 метрро бидай калидор чандсма чандсма 80 сантиметр 1 метр 120 1 2 метр ай 50 сума сар мешавад то чандсма 200 сума 250 сума сол метр шай метр шай ха сифати хуб аст нағд аст мисол ту нагастай ҳама ҷо шаҳри сол аз он тарафеш 50 сум 65 сум и истеҳсоли куҷо ё ҳамаша санкт петербурга россия российский ҳам иш ҳам туркия и туркия ахсбиёш пишташ тинакоа пишташ тинакакон як холиниёш мисол хеле сифаташ нағзар холиниёш ягҷо иштаи туркия туркия а то андоз баъд наметавазе 150 сумано савдо барои шисра 150 сум мекашад ё 150 сум аст метрашон ama hava çok önemli.